молекулалардын өлчөмүн төмөнкү эксперименттин жардамы менен баалоого болот кенен айнек идишке суу куюп анын бетине бир тамчы зайтун майын тамызсаңыз май суунун бетине жайылып калыңдыгы бир молекуланын диаметрине барабар пленка пайда болот бул тажрыйбада майдын тамчысынын көлөмү 9 көбөйтүлгөн 10дун 10 минус даражасындагы метр кубка барабар пленканын аянты 5 бүтүн 10-5 квадраттык метрге анда молекуланын диаметри же пленканын калыңдыгы 1 бүтүн 10-6 10-9 даражасындагы метрге барабар